Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <clears throat> Selamat siang teman-teman Pencinta Bambu Unik Nusantara Dimanapun kalian berada Salam sehat selalu, salam santun Berjumpa lagi dengan channel termiskin Kali ini kita mau pembuktian bambu sapi lutut teman Apakah ada sesuatunya di dalamnya teman dua hari kemarin saya udah mencoba bambu ruas pendek cobong ternyata ada bam ada bambu ada batunya di dalamnya teman kali ini kita akan membuktikan bambu sabdo lutut apakah benar ada sesuatunya di dalamnya teman alam ya coba kita tes aja biar lebih meyakinkan apakah benar ada atau tidaknya setiap bambu unik karena tidak semua bambu unik ada batu ataupun sejenisnya teman bambu-bambu unik tertentu aja yang ada bertuah tidak semua onik bertuah teman karena kita kali ini mau membuktikan apakah benar setiap bambu unik ada teman ya baru yang ba bayang baru aduh mohon maaf teman ada balelol teman yang baru menemukan channel kami selamat datang mohon bantuan dan dukungannya like share subscribe nya dan tombol loncengnya teman terima kasih semoga mau menonton video kami yang sangat sederhana ini lanjut teman kita pembuktian bambu usap dulu tuh teman dia bentuknya sangat indah teman sebenarnya sayang saya belah karena rasa penasaran ini ingin membuktikan apakah benar setiap bambu unik ada sesuatunya teman ya lanjut aja teman biar lebih jelas ya teman Bismillahirrahmanirrahim wow ternyata tidak ada apa-apanya teman tidak ada apa-apanya teman cuma hanya bisa terbelah ya rasa penasaran saya ingin membuktikan pada teman-teman semua apakah benar setiap bangun ada ada yang lain ada yang lain bukan ada yang lain teman mohon maaf ya contoh satu seperti batu atau sejenisnya teman ternyata tidak ada apa-apanya teman inilah teman dia cuman <clears throat> terbelah kosong tanpa ada isi <clears throat> tidak ditemukan sesuatu yang jatuh ataupun apa ya teman memang benar tidak semua bambu unik <clears throat> ada energi atau bertuah teman teman bambu-bambu tertentu yang ada bambu uniknya teman <clears throat> ya mungkin kali pembuktian kali ini kita sudahi aja dulu teman karena kita harus mencari lagi bambu unik terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat selalu salam sukses buat teman-teman pencinta bambu unik Nusantara mantap